astăzi este despre a oferi. În dicționar este a da în dar. Și mă gândesc că uh, am întrebat o dată pe cineva la un curs din ăsta de dezvoltare personală, zic, da, da, da, bine, cât trebuie să ofer uh, partenerului meu ca să fie ok? Și uh, proful mi-a zis, necondiționat, nelimitat. Am zis, cum? Da, Uh, pentru că de fapt ce făceam eu ofeream pentru ca să primesc în schimb. Și e clar că a oferi înseamnă a oferi fără a-ți dori să primești imediat ceva la schimb și într-un timp anume ceva la schimb. Tu ce părere ai? Ceau!